Då kommer det en polska ifrån Säter, södra Dalarna. Eh, efter en spelman som heter Jernberg. Och den går i G-moll. Och eh, det är harmonisk G-moll, alltså med eh, S och FIS. Låg sexa och hög sjua.